алматыдағылар қағаз жіберген сізге қазір түсіндіріп береді сізге иә аға жақсы ана жақсы ештеңке демей ақ қояйық айта бер түсінбей да түсіндіріп берші алматыдан жаңағы сөйледім сөйлемедім емес мүмкін сол үшін шығар бостандық аудандық полиция бөлімінен келіп тұр полиция басқармасынан тем более бостандық ауданынан мен қатысы жоқ қой сізге қатысты қазақстан республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің төрт жүз сексен сегізінші бабының алтыншы тармағы бойынша әкімшілік хаттама толтырылыпты соны міне несін жіберді жаңағы копиясы ғой материалын так э, екі мың жиырма үшінші жылдың сәуір айының тоғызыншы жұлдызында алматы қаласы республика алаңына және тәуелсіз монументке жеке немесе заңды тұлғаларға қандай да бір бейбіт жиналыстар митингілер шерулер немесе өзге де қоғамдық шаралар ұйымдастырумен өткізуге келісім берілген немесе берілмеген туралы анықтама беруіңізді сұраймыз деп запрос кіріпті ондай сіздерге рұқсат берілген жоқ иә бойынша алматы қаласында мен ұйымдастырушы емеспін ғой митингке қатысуға болмайды деген маған құқымды көрсетіңдер міне мейлі бостандық ауданы болсын мейлі алматы қаласының мейлі ә, кербұлақ ауданының ұйымдастыруға болмайды мен митингке баруыма болмайды құқым шектеулі мен не қазақстанның азаматы емеспін бе ата заңымызда жазып көрсетілген құқым жоқ па ата заңымызда жазып ғой міне ата заңымызда мына жерде менде екі ата заң бар жарайды жарайды міне мұндайды білгенді дайындап қояды мына ата заңымызда жазылып тұр ғой сонда мен ата заңымды мына бұның бәрі істеп отырғаны турасын айтқанда халықтың жауларының несі ұлан ант бердің ғой халқыма адал қызмет етемін деп бердің бе дәл солай қабыл сен бердің бе иә бердік бірақ енді сендер міне отырмыз былтыр төрті бесінде күлебаевтың тапсырмасы дедіңдер жұмысқа шыққан жоқсыңдар қашып кеттіңдер Ант емес сендер ә, тапсырма несін бұйрығын орындадыңдар серік күлебаевтың рас па ең ақыры бастықтарыңа мен айттым е мынау шындағанда да 20 мың террорист келіп жатса олар қашып жатса біздің де бір жасамасын жоқ қызметкеріңді жай ғана қарапайым киімменен рациямен бер егер мына мүмкін цемент завод шындығында да ана басшының жігіттері келіп қиратып жатса ертеңгі күні ол біздің зиян ғой зиян ә, ауылымызға келіп шабуыл жасап жатса зиян ғой зиян ал ең ақыраяғы мына жерге келгенде өзіміздің ауылға келгенде ана капустин дегенді мен айттым қанша рет айтып жүрмін что стоим давай ломать деген кезде тоқтаттым бір шара қолданған жоқсыңдар ал мен енді митингке барған екенмін жаңағы тоғызыншы сәуірдегі онда да қасым жомарт кемелұлын қолдап барып отырмыз оның жаңа қазақстан құрылсын деп барып отырмыз ана сендердің басшыларың басшыларың ағытай өзі айтты біз не деді қабылдауында болғанымызда сексен процентіміз халықтың жағындамыз жиырма проценттің ішіндегі сатқындарымыз деп сендер қайсысындасыңдар сексеннің ішіндесіңдер ме жиырма айтыңдаршы осы жерде қалай қызбаланбаймын жаңа сізге әбдірайымович түсіндірді ғой біздің материал емес мен түсініп отырмын мен түсініп отырмын түсініп отырмын біз сізді оформлять етіп жатқан жоқпыз себебі ол алматы қаласы жарайды мен таныстым қалдырып кеттіңдер таныстым иә. болды жоқ қалдырып кеткенде қазір сол участковый білейін аға мына факт есіп оқып берейінші қазір сізге әкімшілік хаттамасы азамат ақылбай бақытқа нөл алты нөл тоғыз бір мың тоғыз жүз елу алтыншы жылы туылған тұрғылықты мекенжайы жетісу облысы кербұлақ ауданы шаған ауылы тәуелсіздік көшесі номер екінші тұрғыны 09-04-2023 жылы сағат 11.20 шамасында Алматы қаласы республика алаңындағы тәуелсіздік монументтің алдында санкцияланбаған наразылық акциясына бірнеше адам бірігіп белсенді жиынға қатысты. Жергілікті атқарушы органның өкі... так, э, өкілімен және Алматы қалалық прокуратурасының прокурорының өкілдері өткізіліп жатқан шерулер, пикеттер өзге де жария іс-шара заңсыз екені және іс-шараны доғару және тарқату керектігі туралы ескертпелеріне құлақ аспай іс-шараны әрі қарай жалғастыра берді сонымен қатар азамат ақылбай бақытхан республика алаңында тәуелсіздік монументінің алдында санкцияланбаған наразылық акциясы кезінде так э, мегафонмен э, жиналған адамдардың арасында белсенді түрде сөйледі дейді сөйледім мен жатырмаймын иә алматы қаласын қасым жомарт кемелұлын қолдадым менің бар жерде айтқаным байырғы қазақ жері қазір иә байырғы қазақ жері қазақ халқының ортақ меншігі деп жазылу керек бірақ байырғы деген ана назарбаев есектің жазғаны айып етпеңдер ол ә, тоқсан бесінші жылғы несінде ата заңымызда байырғы емес қазақ халқының қазақ халқын ата бабасынан қалған мұра ә, мұраның иесі тек қана қазақ халқы келісесіңдер ме келіспейсіңдер ме подполковник мырза келісесің бе жоқ мен түсініп тұрмын келісесің бе нені айтасыз қазақ халқының ата бабасынан қалған жердің иесі қазақ халқы дұрыс иә ол мен ол ол кезде мектепте де барды мен де түсініп тұрмын иә. жер сатылмайды жалға да берілмейді тек қана пайдалану құқысы беріледі аға ол жайлы шаруамен келіп тұрған адам бізге мына түсіндіріп отыр қазір оқып қаулы оқып берсінші аяғына дейін көр тыңдап алыңыз сізге сол әкімшілік хаттама толтырып э, ескерту берді ме жоқ сотқа баруым керек пе жоқ сотқа жолданған алматы қаласының сотына оны бармай онлайнмен қатыссаңыз да болады мен түсініп отырмын сендердің сөздеріңді түсініп отырмын біз қазір міне жолдасы жолдасымыз қызымыз үшеуміз ана қызымның қазір кішкентай ұйықтап жатыр қазір ғана больницадан әкелдім сарыөзектен ауруханадан үшеуміз қажет болатын болса сол алаңға барып өртенеміз не істейсіңдер ақыр ә, іс жүзіндегі тәуелсіз қазақстан керегі жоқ екен іс жүзіндегі сен ұлан ә, есіңде шығар былтыр мен арыны ескерту болады деп жалғыз өзім пикеттеп барған өзі мен пикет құрған жасаған жоқпын сен мені сотқа сүйредің ұмытып қалдың ба заңсыз мен егер пикет жасап тұрсам сен сүйреуіңе болар еді екі алқашта келдің екі алқашта келдің өтірік пе алқаш емес енді екеуі де мас қой көшеден ұстамағанда тәлтіректеп келе жатқан екеуі медициналық куәландырудан өткіздік қой өткенде мас қой өзінің сөзі бар ғой сау деген сау сау деген сотқа барып соттан қарап берді ғой соттан қаралып өтіп кетті ғой ол иә өткенмен деймін бұл заң бұзу ғой бәрібір айналып келді мен митинг ол жерде пикет жасадым ба көрдің бе сен пикет жасап тұрғанды? көрген жоқсың ол сурет мен алдыңғы жылы оның алдындағы жылы мен тура сол күні емес шығармын сурет ол ол саған куә болмайды мен тұрсам плакатымды ұстап маған ол плакатты айтты мен саған ол кезде айттым сарыбаев жаңағы неге барған сенатор ұйықтап қалды әкімшілікке бар әнеге қасым жомарт кемелұлының бірінші ана жолдауын айтқанда бірінші қырық күні жиырма екінші жылы ұйықтап қалды ғой ол сонда қандай депутат ол алдап шақырды а сен алдында заңды бұздың сол кісінің үйінде отырмыз сол процесс қашан болады нақтылап жайлы болып кеткен жоқ па бүгін потому что ұтылмаса енді е уже ертең десем онда бұл кісіні айтып кетеміз біз қай уақытта болатынын мен өзімді өзім өртеймін қажет пе қазір ақ өртейін міне айт қазір ақ өртеймін енді қандай сот мен заң бұзған жоқпын жоған жоқпын дейді ондай ұйымдастырушы емеспін ғой қатыстым қатысып тұрған жоқпын қатыстым тоғызын көрсеттің ғой тоғыз иә көрсетілген ғой ол кісіге білемін сол қатыспаймын деп тұр мен не заң бұзыппын бұзған жоқпын сотқа айтқанда қажет болар ма мен өзімді өзім өртеймін и так та не қылды ана естіп жатырмын э, бейбіт исабаевтың сөзін естіп жатырмын екі актив болыпты міне сол активте есболатовты мақтапты міне ана шалдың үнін өсірдің ә, депутаттар нені блогерлерді әкелінді, деп блогері террорист деп қамауда жатыр кім еді баги бағдагүл жаңағы ғалиасқарова түрмеді жатыр жиырмасыншы қараша күні ұсталған сонда кімдерді әкеліп отыр ұры қары қашанғы сендер бар ғой ұры менен қарының не сойын қасында сендер бар ғой өз анттарыңа не болуларың керек қой адал болуларың керек қой өз анттарыңа мен қазір звондап сотқа барып сотқа звондап білемін мен біраз болмаймын аға сіз қойған сөзіңіз сотқа қатысасыз ба қатыспайсыз ба біз ана алматы біз өзімізге айтып тұрмыз ғой сіз қазірден шыққанда әкеп қолыма повестканы берсін мына <coughs> қағаз сол сізге жоқ бұл повестка емес тыңдасаңызшы біз мына материал көрсетіп таныстыруға керек сізге ол порядок десеңіз порядок беріп кетеміз әйтпесе міне ұлан ұлан мен неғылғанда бұл ол үшін соттастық соттаспадық емес баяғыда мен енді қалай айтуға болады тоқсаныншы жылдардан бастап жүрдім ғой алаңда сол кезде сол кезде ә, директив дейді зияхан шайгелдинов деген бір күні алып келіпті поликке қатынның дамбалын алып келіпті де жетпіс үш жұлдыз салып қойыпты мынау не енді түсіндір деп біз енді парктен тұрдық сол кезде айтты бұл біздің ә, жезөкше сот деп қазіргі біздің сотта тура солай болып отыр жоғары жаққа айтты орындау керек мен заң бұзсам заң бұзсам болмаса қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың жаңа қазақстанға сенбесем қарсылық жасасам онда мен соттасын сотқа апарсын Ulan o İtak'ta мені заңсыз сүйреледі. Заңсыз жаңа өзі айтып отыр ғой. Ә, көшеден сап алдық, ол сау. Бұның бәрі жасанды болған. Ол анау алқаш болды. Ол менде әлі де бар. Жаңағы. Ол ылғи сондайлар жерде сүйрейді екен өздері. Қашанғы біз енді мына сонымен ақындап қазір Назарбаев құрған, серген жүйені қорғаймыз. А, қазір соны қазір сол процентін десеңіз қазір егер қазір қосып бере алады связь жасап қазір участковый хабарласады сол кезде соны дұрыстап түсіндіріп берсеңіз сотқа процесске бәсе бұл неғып мені іздемей қалды десем назарбаевты да мен 91 жылы айтқанмын бірінші хатшылықтан кетпесе мәскеу оны ұры жасайды қалтадан президент жасайды құрсақ президент жасайды деп болған жоқ па айтшы ұры болған жоқ па құрсақ болған жоқ па он рет сотқа түстім үш ай түрмеде жаттым жиырма екі тәулік жындыхананы көрдім бірақ бәрібір мен шындық жеңді ғой ұлан сенікі де сол жолғын дұрыс па қазір ана хабарын звондап күтейік хабар бергенше қазір машинаны машинаның повязкасы тұр не дейді участковый хабарға шықсын қазір кейін сізге айтамыз ары міне біздің әділ жаңа қазақстан жетісу облысы кербұлақ ауданы ақылбайдың бақытқаны